слышите осень, вам шепчет на ухо, а листья все падают, падают вниз, и первая свежесть морозного духа на лужах умела рисует эскиз и песня свежесть морозного духа на лужах умела рисует эскиз. Луна стала меньше, а свет все острее звенит пустотою растерянный лес лес и воздух все больше и больше сырее туманом молочным спустился с небес и воздух все больше и больше сырее туманом молочным спустился с небес Вы слышите эти протяжные песни, С тоской наблюдая кружение птиц, И вам на душе вдруг становится тесно от этих невидимых глазов певиц тоскливо на душе вдруг Становится тесно от этих невидимых Глазом певиц Все пасмурней тише и все одиноче, природа вокруг. Погружается в транс, слетает на землю Последний листочек и вновь затихает Осенний роман слетает на землю Последний листочек и вновь затихает I see the